perdanza, perdanza, perdanza, danza, danza. Lu debunkia den las zeskutish, finamentuz, e va makla donc, a atau atchum, donc ha. U elus et fez atchum, u elus et fez atchum, u atchum, u atchum, u atchum, u atchum, u elus et fez atchum, u elus et fez atchum, u atchum, u atchum, u atchum, u atchum, u atchum. تتعمل على نسكات دابلو اتشون بيرمي كباها اتشون اتشون اتشون اتشون اتشون اتشون اتشون اتشون اتشون اتشون اتشون اتشون اتشون Per danza, per danza, per danza, danza, danza.